Meu nome é Paulo Rebrus Neves Freire, sou conhecido como Paulo Freire, nasci em 19 de setembro de 1921 no Recife. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais.